Водата е на вистина неверојатна молекула. Тоа што ја прави толку посебна се врските меѓу елементите кои образуваат. Може би веќе знаеш дека атомите на сите елементи образуваат врски за да имаат пополнет надворешен електронски слој. Ако ти е потребно да се подсетиш за тоа, може да го погледнеш ова видео. Водата е образувана од еден атом на кислород и два атоми на водород. Кислородот има 6 електрони во неговиот надворешен слој, но треба да има 8 електрони за слојот да биде полн. Водородните атоми имаат по еден електрон во последниот слој, во кој треба да има два електрони за да биде пол. Вообичаено, нема многу слободни електрони, кои се движат наоколу, па атомите мораат да ги делат нивните електрони за да ги пополнат надворешните слоеви, што образува ковалентни врски. Така, сите три атоми имаат пополнет надворешен електронски слој при образување на молекулата на вода. Ковалентната врска се прикажува со една права линија помеѓу двата атоми кои ги споделуваат електроните. Но, Не треба молекулата на вода да се представи на овој начин. Треба да се нацрта свиткана на овој начин. Причината за тоа се несврзувачките електронски парови на кислородот, електрони кои не се споделени со водородните атоми. Тие ги одбиваат сврзувачките електрони и ги туркаат поблиску едни до други. Така, водата има две ковалентни врски, но секако врските не се исти како тие што може да ги видиш, на пример, кај метан – Во оваа молекула, сврзувачките електрони поминуваат подолго време на половина пат помеѓу јаглеродните и водородните атоми. Кај водата, сврзувачките електрони поминуваат повеќе време поблиску до атомот на кислород. Кислородот има поголема електронегативност и тоа ги привлекува електроните. Какво влијание ќе има ова на различните делови од молекулата на вода? Паузирај го видеото и продолжи кога ќе имаш идеја. Одговорот е дека негативно на електризираните електрони поминуваат повеќе време околу атомите на кислород. Поради тоа, тој станува малку понегативен, додека атомите на водород стануваат малку попозитивни. Тоа се нарекува парцијално позитивни и парцијално негативни атоми. Поради тоа, водата има поларни ковалентни врски и е поларна молекула. Ова е навистина важно, како што може да се види и од нашите други видеа. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница науказадеца.мк.